atea ireki eta erakusketan sartu zara. Mundu berri oso bat agertu da zure begien aurrean. Guztia kolore desberdinez jantzi da eta ordura arte ezagutzen etzen dituen lanez bete da. Dena den badakizu erakusketa espreski egina dela. Bizimurritz bat duela. Eraikia izan dela. edo nola ere, erakutsi nahi duguna erabakitzen dugunean, lan desberdinen bilaketa hasten da. Lehen bilaketan lan anitz elkartzen dituzte, erakusketan egongo direnak baino gehiago. Multzokatu egiten dira, elkar harremantzen dira, loturak egiten dira beraien artean, batzu gehitzen dira, eta beste batzuk bidetik galtzen ditugu. Jo, arregarria da, hau, eh. Txikiago, imaginatzen hori. Nik ere, handi xamarra da. Bai. Koloreak ere bai, pixka biziagoak ilun xamarra da. Eh? Bai. Nik uste den hunde bai argazkian, bat ekan izan bai. duzela iniluna, baina ez beha da iluna, eh? Bai. Eta begira da zaldauta berago, bai. hori argazkian ez duna yes. behar eh? Tenéis en cuenta, es sorpresa de Arada da Carlos Gea, Leno Sabana estudioa geneukan, orain Rodriguez eta Endun Mandun izeneko estudio badaukagu, ez dakit estudioa deitu edo ez, da horako espazio haman komun bat. Erakusketa honetarako, bueno, Santelmoke kontaktatu zigun zuzenean, baina aizea eta garazi proposatuta. Gu ekin ja egin genuen lan, eta nik uste oso kontentu gelditu ginela bi, bi aldetatik, eta hemen gaude, en este proiektu mastodontiko. Yo hablo con los comisarios, las comisarias en esta ocasión, y me pasan el guión, lo leo y siempre me queda una primera impresión de lo que, de lo que hay. Entonces ya eso ya inconscientemente ya me empieza a trabajar la cabeza, siempre organizo un poco el espacio. A partir de ahí eh, es cuando yo empiezo a, ver cosas, imágenes que me gustan y de las imágenes que me van surgiendo en la cabeza u otras que me hayan pasado, pues empiezo a trabajar ya en primeros bocetos. Entonces, claro, después de reunir todas esas referencias, pues empezamos a plantear eh, el tema este de, las formas, la arquitectura y, basarnos en formas eh, geométricas que es el arco, el círculo, la escalera y llevarlas a, pues a como a una especie de, cartel. Al final yo soy ilustradora, Carlos es diseñador, pero bueno, o sea, ese también es mi trabajo, ¿no? De generar una imagen que reúna las condiciones o que te cuente lo que va adentro pues empezamos a pensar en, poner un elemento de una persona, una mujer, que la veas, que no la veas, que está pero no está. ver, a ver, a ver, a ver. Estamos en un soporte. Eta, ba, bueno, iagia zen, lanikan errexenak edo, badina kuadroak eta olako gauztak paretetadik guztenak, oi ja jarrita ditugu. Eta falta dienak dira gehiago, ba, instalatzeko edo instalazio berezia berdutenak, ez? Eta hortarako, baia pixkanaka, pixkanaka, artistake bai etortzen ari dira, justo, momentu enten Pilar Sobero endakau, goizian analiz eta izan dugu baita ere hau montatzen, eta, bueno, ba, baitugu, ba, zenbait olako lanekin, ba, gora berak, ez? Baina gila da azkenean gauzak mapa edo paper baten gainean edo elekuan bertan ikusteak, ba, desberdintasunak ditula, ez? Eta, orduan, ba, bueno, ba, zenbait aldaketa ere gondia, adibidez, bueno, atzean dakagun e, eh, artelana da sei pieza osatutako serie bat, eta ba, egun zela, baina papera eramatekoan ba, lan bat zela, edo lan baten tamaina hartu genuen kontuan, eta ja behin instalatzen hasi ginenean kontatu, konturatu ginen, ba, paretan etzela egokik abitzen, ez eh? ba, bueno, azkenean beste leku batean jarri behar izan dugu, edo hemen atzean dakagun Maria beste piezatxo txiki hau, bada ziakin eta intako lako instalazio oso oso delikatu bat, eta, bueno, adiez kasu honetan, eh, kontxerbadoreekin ebai, ba, bueno, lako elkarrizketak edo dialogoak edo eh, eraman berri izaten ditugu, ba nola erakutsi, ez? Eh, beraiei gehien interesatzen zaiena da pieza alik eta egokien mantentzia, ez? Eta, ba, erakusketan bitartean, ba, lako arazorikan edero ez sortzia. denbora iritsi da ba, gai hauek aztertzeko eta bueno, e, egin genuen proposamen bat ba, erakusketa iteko gure bildumekin. Badakigu e, gauza asko faltako dira, artista asko faltako direla, baina bueno, gutxienez erakutsi zer daukagun eta bi urte hauetan ba, karentzia asko nabaritu dugu eta Horregatik, ba, erosketa, azken bi urte hauetan erosketak eh, emakume obrak asko izan dira. Mm, horrekin ja, lan pixka bat egin dugu, urrengoa da erakustea eta bueno, irugarrena izango da gure e, normaltasunean ba, lortu horeka eh, hori orain arte ez dela izan. erakusketa bat irekita dagoen hiru hilabeteak, luzeak iruditzen zaizkigu ikusleoi. Baina askoz luzeagoa da honek forma hartzeko aurretik emandako denbora. Eta hiru hilabete horiek igarota, ez aldu pena apur bat ematen artelanak berriz bildu eta etxera eramaten ikusteak.